你自己去吃十八公斤，你全家吃十八公斤，我们每个人要吃十八公斤。而蔡英文的网络声量也是随着这件事儿水涨船高，一是因为台湾人都指望着他拿出什么好办法解决这个菠萝的问题，还有啊，就是他出席二二八事件纪念活动占据了各大媒体的版面。菠萝和纪念二二八事件看似不沾边的两件事，恰恰就说明了一个问题。 民进党搞政治算计啊，是一把好手。真正解决问题的时候，就妈也不是。他们在逼着台湾人吃菠萝的时候，自己还在吃着历史上的人血馒头。大陆暂停输入台湾菠萝是正常的生物安全防范措施。毕竟，在台湾菠萝上发现的三种害虫啊，不仅仅对菠萝，还会对其他很多农作物产生巨大破坏作用。一旦失手，后果不堪设想。 尽管大陆三番五次的说明情况，但一向嚷嚷着要大陆同理心看待台湾的民进党当局，此时此刻对大陆的同理心在哪儿呢？这还不算，蔡英文民进党当局啊，对台湾民众也是丝毫没有同理心。自打上台以来，经常在巨大的反对声浪中干出一些违背民意的事儿。 现在台湾人，尤其是台湾农民，都在眼巴巴地等着他们拿出有效办法解决菠萝的问题。但蔡英文除了空喊拓展销路，就是让全台湾全民吃菠萝，挺农民。赖清德更说了，三千万颗菠萝，全台湾人每人啊吃不到两个就解决问题，合着就是不分男女老幼，不管有没有糖尿病，全台湾每人吃两颗菠萝就能把这事儿给搞定了。 也就是说，不光台军士兵一天三餐都有菠萝吃，连种菠萝的农民也得自己买自己吃，自产自销嘛。不过这脑子呀是个好东西，希望民进党啊也有一个。还有更惊悚的，有亲绿营的名嘴说呀，全台湾人每人都得吃十八公斤菠萝，还说对台湾人来说菠萝不是问题。菠萝当然不是问题呀，健康和生命才是问题呀。 这是想让全台湾人得糖尿病的节奏啊！这就得说到所谓绿色政权的本质。他们所谓的执政啊，不仅要钱还要命，不管不顾的进口美国瘦肉精猪肉这事儿就是很好的例子。因为民进党当局就没有把台湾老百姓放在心上，更没去想，也没有能力去解决问题。怪不得台湾农民批评蔡英文，挺农民的举动就是在骗选票。 民进党政客啊，已经被台湾人看破了手脚。既然民进党的政客们让全台湾人吃菠萝，那他们自己吃不吃啊？也得吃，作秀嘛。但是他们更爱吃的是人血馒头，吃二二八事件遇难者的人血馒头。每逢台湾的二二八事件纪念日，民进党的政客们啊，都会吃上一波。 尤其是蔡英文这帮人，借着出席纪念活动，就开始宣扬他们所谓的人权呀、民主自由啊、转型正义等等一系列绿色价值观。说是绿色价值观呀，其实一点也不绿色，就是充满血色的政治算计。二八事件是台湾同胞反抗专制统治、争取基本权利的一个正义行动，是中国人民解放斗争的一个部分。 现在却被绿营政客当做了政治工具，用来清算政治对手、撕裂族群、制造社会对立，更被他们用来推销台独意识和开展分裂活动。蔡英文在二八事件的纪念活动上啊，还提醒说民主可能倒退，威权可能复苏。但他有没有意识到，自从他带着民进党上台以来，他口中的民主就已经开始倒退了，威权就已经复苏了？ 不断出台所谓的法律，乱安通敌的罪名，恐吓台湾民众，断绝两岸交往，一意孤行开放美国瘦肉精猪肉进口给台湾人吃，党通伐异，不惜破坏所标榜的言论自由，关闭中天新闻台，老百姓对当局有意见就直接被告上法庭，这还不算任人唯亲，官官相护。其实蔡英文和民进党啊，确实吃到了威权统治的甜头。 并且一路疯狂地制造绿色恐怖，不能解决问题，却还在逃避甚至制造问题；发生情况不知处理，却还在让情况恶化。这种种作为之下，都是民进党如何坐稳大位的政治算计。照这样下去，他们早晚会不满足于吃历史的人血馒头，而开始啊给自己做人血馒头来吃了。今天就说到这儿，感谢您的关注，我是大友，咱们回见。 你自己去吃十八公斤，你全家吃十八公斤，我们每个人只要吃十八公斤，四五天之内就把它解决了。